欢迎回到九六电子产业最前线。今天我们来到台中北屯一处建制中的工程建地。该地的营造业主为了应应法规与工程安全的需求，请我们建制一套监控系统，希望能将多元的环境数值监控搭配显示看板以及云端系统，利用更效率的方式实施监管，并将完善的数值量测作为日后出班与备查的依据。 今天的感测器安装区域位于建地入口的公务所建筑上。我们要来安装的是共计五样的环境感测器，包含温湿度、PM 二点五、风速、噪音、黑球温度计等等五项感测项目。而依据各感测器项目的性质，选择其最合适的架设位置，如风速计架设于楼顶。 温湿度及 PM 二点五感测器则架设于支架上，对热指数相关重要的黑球温度计，则放置于能充分接受日晒的区域。最后，将噪音计放置于正对施工场域的室内位置。以上五项的监控产品，能全方位量测整体施工现场的环境状态。 并能满足现行法规对营造业相关的监控需求，如热伤害、噪音相关、粉尘相关等等。而除了感测器以外，我们此次也要进行讯号整合的设定，将感测数值整合到建地大门位于警卫室旁的大型显示看板上，利用高清晰 LED 显示。 能提供来往人群了解整个暗场的公安状况外，更可以作为企业形象的提升。除了实地的数值显示外，我们也将整场的数据整合至云端系统上，即能使用行动装置，不论何时何地都能轻松管理暗场，提供管理者们更灵活的应用。云端数据库中的历史资料记录，也能作为日后相关审查的依据。 工地建案的状况发生，往往是复杂且突然的。建制这样一套营造公安监控整合系统，除了能提供精准的即时数值检视以外，历史数据的记录、警报主动通知、远端开关控制等等特色功能，更是能作为现场的作业人员提供一份更安心的保障，也能为经营者们提供更效率的管理与更及时的应对。 此次的产品最前线介绍就到这边喽。如果你也喜欢类似的内容，请帮我们按赞或分享。有任何问题也欢迎留言或私讯我们。九州电子产品最前线，我们下次再见喽。